Alright, mwena banna flash le channel wa mune point media. Tusanyuse nnyo kuba nti kwe tuli okubaweereza. Naye mu kubaweereza mubamu ebinyiza ne basanyusa. Mulimbe batu basomesa ne muyigira ku ebyo. Bembadde tumanyi ate naffe tuna be tubayigira ku betwadde nga tetumanyi. Twebaza omukama bulamu batuwadde ekyo tukisanyukira nnyo kuba nti kisa kya Katonda okutuleka nga tuli balamu. kwendia wamu n'omutabani w'olutabaalo jakana suleiman jakana nadduli okuweereza ensi yaffe uganda naye ate kyanaku nnyo ate kya buswavu nnyo nti ensi yaffe uganda egenda efuuka sina definition uganda definition ya uganda kati egenda envaamu mutwe sikyabitegeera okulaba nti waliwo enongoosezi bali mu kuteesateesaako eyo nti uganda mm. bannayuganda abali e bulaayi hmm. ng'olina dual citizenship hmm. olinayo obutuuze eri hmm. neeno olinayo obutuuze kyebali mu kupulaninga nti bona aba nga oli bulaayi oli bungezi oli mu germani oli riddawa ebiri newaka gavumenti eyinza okubyeddiza kofe netwebuuza ekintu ekyo kiri mu mateeka is it an individuals interest government chichi chebala eri abantu bayo oba government yaffe echaina enkizo ku bantu bayo einamu akantu k'obuntu kofe netugamba tetujja kukituna tukirekeraawo tujja kubuuza ku mukulu suleiman jakana ye ate ngalooya ye mu mateeka kiba kitya ate nekyokubiri mu ekyo nabanauganda bannaffe abamu abali e bulaaya nga tona kufuluma ggwanga batugenda kutakujibwako emisolo esatu kitundu kiriza gani oba sente zaki naguze dda tiketi yange kakati baba babookinze mayi arrivo nga nkomyewo baba bagenda kumpa basasula ka transport akanzija ku kisawo genda kwegamba nange sibitegeera koffe katujje awamu tuwaye tulabe kiki kyekitegeeza enisaffe uganda hmm. hmm. abantu sibabuuzaako mbaleke babuzeeko munaffe abantu batwagala nnyo abamu olwo betugamba good morning ate nga waabwe bwakiro so mbaganze mbagamba good morning good night musibye mutya musuze mutya muraho maramuse mwasibajje muraire kurungi all those bensobodde okutuusaako ennimi zaabwe mba mbagattidde awo awamu balina flashlit channel wamu ne tiimu ekwasaganya ensonga z'okuba nti ebaweereza ate oluvanyuma nesisinkagana jakana somani nadduli nga mutabani w'olutabaalo okubaako bye tutunuulya n'okugaayagaayamu wakati w'okuwanyisiganya kw'ebirowoozo ku ki ekigwanidde mu ggwanga uganda abaffe na mirerembe ki oba embetezi ezitulimu zijja lwaki ezitaggwa wavaawo eno waddawo eri kale mu birowoozo bye tugezaako okuwaatira ebbanga lyonna nebyo tutekeddwa okutunuulira gavumenti yaffe eri very astray okutunuulira obuufu obwo n'ebigambo ebiteekeddwa okusibwawo bikolwa ki abaffe neneeyisa yali badde efaanagana etya eva mu gavumenti ate etwala ffe abawansi abavaamu emisolo egiyimirizawo ekigambo gavumenti nabwe kityo gavumenti eriwo eringa etulaga nti ate tuteekeddwa okuba nti tukwata ekkubo lyetukako okuyingiramu mu bubi bwe tuba twaligana mu bulungi libeerewo mu bubi kubanga ebyayingiza mu 7 mu nsiko 9 ate ye bisusse ku byakoze nga tewaaliwo nsonga lwaki yakutisizinga gavumenti ezaayita mm. n'ebikolwa ebyaliwo nabwe kityo bannafrashchano mpitiddeo okubabuuzaako nga mutabani w'olutabaalo n'okubategeeza nti ebbanga lyonna ndibyomu atagenda kukyuka yadde okubaa mwaka wabyo n'okutunuulira abasinga obungi kye batwala nti esente kikulu gye bali mm. ne baba nga batunuulidde ebyobugagga nga kyekikulu ne beerabira ensi yaabwe n'abantu abagituddemu n'okutunuulira nti omwana waffe oba omuganda ow'enkya nga bwe baalekawo nti omuganda n'ettaka lye baamugabira mu bugagga bajjajjaffe baatulekera ne bagaa nti olw'abaganda abaliddawo ze mayiro akenda kale wooli lowooza ate era ng'ossaamu ebikolwa naawe olwaleero tuli mu mwaka gwa 1921 gyemyaka 1 21 olwaleero naawe lowooza emyaka 21 ah, ku baganda abaliddawo na buli sitese kumi nesatu ziroze mu ndowooza yemu eyo lyeggwanga erigenda okukula era okutambula nga tulowooleza abalijja abaffe basangewo ki nentandika esobola okutambula naye bwe twagwamu ebigenzigenzi binnakyeyitize twasinkagana obuzibu buyitirivu tebalina mwoyo gwa ggwanga yadde abantu abalituddemu kubanga tebalinaamu luse kale mu bikolwa si byakyenyume nakweraliikira oba kugamba nti byewuunyisa era twali badde tubibasuubiramu nga bo kale mukyo tubeere bakkakka mu buweereza bwaffe n'okutunira butya butekeddwa okuba nga twejjako ebinembe n'empisa embi zebazze batutambulizaamu mu kyo nga tuteeka okulwana tutya ekyo nange kuggwe gy'oli nga nange bwendi oluuyi luno nga bwe tuwoleseganyiza obwanga tutekeddwa kitunule tugambe tutya nti kigwanidde ke kaseera akatuufu hmm. okusobola okwerwanako munwana egwanidde ate eri mu mateeka museveni waba yalekawo ekkooti n'atagenda mu zo nayingira ensiko mukyana gumukyana mumukaaga kyalireetera abasigadde olwamayisa gaabwe nabo okwetunulamu nti kigwanidde kitya makooti oba naffe tudde mu nkola yeemu emugjawo kale mukyo muleme okuteekawo questions ekitalinaako okwanukula kwa bwangu eri abantu bemukulembera nabagazisa emirembe gyakatonda emirungi n'okutunulira kiki dr ahebwa kyagenda okussa mu maaso rogers tusobole okutambula nga tuwa ebirowoozo naye nga ngamba ntya nti ebirowoozo ebyange sibyo ebisembayo wa birowoozo byo bwe mbikuwa tunulamu olabe ogjemu kyoggyemu n'abagwegwenyufu ebbanga lyonna mbeebaza bali ku ludda olwa kkono abafaayo okuba nti ate emikutu gyogera kira ne bawemulirako hmm. era dokita njagala kukutegeeza ekintu kino lunye abantu obutandika osutuna mu messages ate obugagga obulimu omukono gwa kkono si bulungi singa omuntu alimula ku platifoomu yo mugjeeko obuyinza obulina hmm. ninaba ko mulenzo kuyateka ko naye akabone kuyalaba kuyateka ko nga kali ko nga profile picture ye naye banga kama setani nawe mule bigambe bitategerekeka ate platform timbisimula kala kantu ako njaka mm. sababu sabinti messages wabere waitawo ku mikutu ja fejino nga muwadde omuntu nti bwolaba message embi obuyinza mubuyina obujjako messages ezo mm. nokuddamu muwandiikira nti ebigambo bino tebijja ku mukutu guno tujja kusaba nti olekerawo kubiteekako kale comment zibenga za makulu nokwetunulamukakasa nti tuzimba nsi egenda kuddawo eyobugunjufu so saate ensi eyababbaali yenna abagalisa emirembe gyakatonda emirungi lubeerera amiina emirembe gyakatonda naffe tugibagaliza abalabe baffe n'abawuliza baffe awamu naawe gesiti baffe gibeere gyoli naye nga mukolo nakyo bukyogeddeko kikulu nnyo abantu abateeka comments eziwemula yakufe ku flashlight channel tetugumiikiriza ezembeera naye nga twatukwebaza webali okulaba naye ate kisingako nnyo gwe obutalaba dani okuwemula mhm. kisingako nnyo obutalaba kyano yaffe dani okugiwemulirako ebyo tebizimba nsi yaffe uganda ate n'abaana baffe bagenda okuddawo kuba bigenda sigalawo paka lasti twebuuza lwaki ovuma lwaki owemula mm. ebyo tetujja bigumikiriza oba nnyabo oba ssebo kindly bw'oba owemula oba okuvuma kale weefuule nti no tokyobadde oyagala okwogera okyerabidde yitawo okole ekirala onalaba ensi yaffe uganda nga betugambye nti no yakwewubya ebyewunyisa tebiggwamu mm. nye osingane nebuuza uganda nsi ekyaliwo oba teriiwo kwegamba ebintu ebikolebwamu bya uganda yokka era nga munaffe omu yagamba kiri uganda maama ekituufu eh, kiri uganda maama sebo wetugenda okutandikirawo nga twebuuza bannauganda abali ebulaaya abaludde ebbanga eriwezeemukko myaka kumi myaka mukaga myaka abiri bafuna obutuuze mm. niwana ewaabwe balina gye baava ewaabwe wano mu uganda naye gavumenti ina byeri mukuteesa mbu mmwe abali e bulaaya mulilaikira okugiwa bintu byammwe byemwaleka eno ensolonga zimuina dual citizenship so by constitution is it allowed or is it applicable parliament ya uganda okukyamendinga nti abantu bagibweko ebintu byabwe kuba because they have gross citizenship omwaka olukumwenda mwabiri mu omunaana oluvannyuma lw'etteeka okuyita mu bwakabaka bw'e buganda nga litegeeza parties bbiri engwira mu bwakabaka bw'e buganda ne jurisdiction y'eggwanga uganda gye baali bazimbye okuva mu mwaka gw'olwenda olwereere mpaka mu mwaka olukumwenda mu asatu mu esatu uganda weyakoma ate era ng'ezimbiddwa eweddeyo eyasembayo ne ba dokita hebwa mu bunyolo okakasa nti ebuyungu lye tuyita eggambo uganda erigatta sese 13 ligattiddwa hmm. naye okugattibwa kwalyo ate tekyategeeza nti twali tumaze okuyingira mu kigambo uganda mu mateeka kubanga twasembayo mu mwaka 1962 kwe kufuna obwetwaze okukakasa ekyo nti eggwanga eryoweerere naye njagala okuzaayo abategeera era bannanyini kuwuliriza nsonga zino nti mu mwaka gw1929 oluvannyuma lw'etteeka eryokuyita erigamba nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka kyaluma omungereza kiwanvu nnyo era n'agezaako okutojjera n'awandiika ebbaluwa bukubirire egenda ewa kabaka dawudi cwa okumutegeeza nti mwatuwa obukuumi naye obukuumi obwo tebuyinza kuba okujjako ngaotugaseko ekitiibwa ekikakasa nti tuli bannansi mu kitundu ekyo bwe kiba ekyo tekisoboke tujja kukusaba oddemu olivesiti ngaendagano y'okumulanamu ekyenda mu ena mu kawaayiro ke twawandiika akagamba nti okugabanya kw'obuyinza wakati wa gavumenti engereza ne gavumenti eŋŋanda otusiremu akawaayiro akagamba katya nti powers of atono zituwadde ezikakasa nti bungereza esobola okusaalita mu mbeera yonna hmm. kabaka dawudi kyo n'abagamba nti tekijja kusoboka kuba kuddamu kusattulula ndagaano nkadde wabula kyetugenda okuddamu okukola kiri kimu bwe kibanga kibalemeredde bungereza ewandiika ebbaluwa ng'egamba nti eremereddwa obukuumi bwe twagikwasa tusobola okuwangana na nkizo ne tugenda mu baamawanga abasigalidde yali america by then ng'enoonya amatwale genza okutwala mu bwakabaka oba mu afirika nfuna bulungi kakati ebbaluwa bwe mala okufuluma 1929 bungereza eddamu ewandiika ekiwandiiko ebategeeza nti mazima ddala tusaba mukkirize mubuufu bwe bumu bungereza ebeeka ebitundu byetwala ebigiweereddwa era ebbaluwa bagizira olukiiko lwa buganda emmengo ne bategeeza ebigambo bino mwe mwava ekigambo kya 193 ekyali kyagera ku serwa nokukulubya bwe bamuyitamu okugezaako okutegeeza obuganda n'abakozi abaaliwo nti omusaala gugenda sasulwa okusinziira ku kapasite y'oyo n'ekitiibwa kye kyali mu ggwanga abaganda ne beegugunga mu mwaka olukumenda mu asatu nga babuuza serwa nokukulubya nti saabasajja kabaka yayise mu ggwe oba gwe kenyini gwe keewaŋŋamya n'omuzungu okututegeeza nti mu ggwanga lyaffe fe ba aborigins era bannansangwa tugenda kubeera nga fe force citizen omuzungu ngaomungereza first citizen oyaddako omuyindi second citizen half cast azaliddwa mumuyindi n'omuzungu oba omuzungu n'omuddugavu oba omuyindi n'omuddugavu yeyabeeranga third citizen nansanga kamenyeenya omuddugavu nakabala aborigin nanyini kitundu nebaga nti oye fourth citizen abaganda ne basitukiramu era azijjukira nti gavana micho yagezaako okuwa bungereza ekitiibwa n'abategeeza ebigambo bino nti waliwo kyentunuulidde kigenda okuleeta akabasa mu bwakabaka bwe buganda n'eri bungereza yennyini olw'amatwale gaayo gano Mm. teyinza fulumya kigambo kigamba nti abaddugavu bannansangwa most especial betwateekawo ngaate tuli mu kigambo protectorate abaganda ye force citizen mu ggwanga lyabwe nga tekisoboka ne bakyusa obuwayo ne baga nti aa tukyusemu bunambi tugambe tutya nti jurisdiction etwala n'obwakabaka bwe buganda yonna tunagibala nti awatwalibwa ssaabasajja kabaka n'abaganda kabaka ye first citizen wabweruwo ekigambo buganda fe ngaabazungu fe ba first citizen kuba ffe tuzimbye bali okujja okubeerawo mu kibuga mm. kampala mm. onfuna bulungi kyentuukako mu kino kyekiriwa nti ebbanga lyonna omuganda yagaana omuzungu n'omuyindi okumuwa kiraasi wano nomufuula omutuuze mu ggwanga uganda onfuna bulungi naye bakkirizibwa mu kuteesaganya ku 9mwenda mu bbaluwa yasembayo ne bategeeza nti osobola okubeera ku dio citizenship naye obwannannyini bwaffe singa onoobwonoona ojja sigaza citizenship ekuzza ewammwe Oh. ofuna bulungi times and conditions mwaka 9mwenda zaali zigamba zitya nti oli waddembe okuowuninga ebyobugagga mu ggwanga uganda ngaoli muzungu oba omuyindi ebbanga lyomala ngaow'omusolo ekyo kimu hmm. ekyokubiri ebintu ebyo bifuna ngaobifunye rightful acquisition okuba nabyo namba satu nti bwona oba okkiriziddwa okuba n'ebintu ebyo ojja golera amateeka ga lebalo agajja mwaka 9 oluvannyuma lw'abaganda okwegugunga omufuna bulungi akawayirako bakakimako ne bakateeka mumuli ekyasembayo mu ndagaano eyo bagamba batya nti ensobi yonna enekolebwa ku mawanga abiri nga oli ku dio citizenship tujja kutta dio citizenship eno eyaffe ojja sigazeeyoewammwe naye ebyobugagga byo oli waddembe okubijjawo nogenda nabyo oba okubiwanyisiganyamu n'obitunda gavumenti yagaana okugamba eya buganda titujja kubiwamba nzirayo olwaleero gwafulidde olugero olwo hmm. bwe bafulumyawo ekiteeso ekigamba nti gavumenti kwoyo yenna omuddugavu nga aborigini abadde ava mu ggwanga uganda n'agenda mu nsi zinaafunayo obutuuze eithe ngaali ku dual citizenship ke katundu ak15 mu constitution yaffe eya uganda ne kannyonnyolera butya nenneeyisa bwerina okuba abaffe dual citizenship eyo ekkirizwa mu ggwanga nti ddala ejja kubeerawo mm. gwe n'ovaayo n'ogamba nti ye omuntu bw'anaafunanga obutuuze ne bukakasibwe mu nsi gy'abaalaze nga asinza mu ggwanga uganda ensonga eyo yakumugibwako n'ebyogaggabwa ebimu bijjakuba bidde central government obwo bunyazi obwekika ekyawaggulu obutalina akaagamba onfuna bulungi bw'otunuulira akatundu akabirimu omukaaga mu constitution yaffe kalaga obuvunanyizo bwa gavumenti n'omuntu waayo butya gavumenti bweyimirirawo ku lw'omuntu oyo okukuuma obugagga bwe n'ebibye ebyo yafuna mu makubo amatuufu akatundu kabirimu omukaaga ako kakunyonyolera nabuyinza kyomuntu bwalina ku bibye privatire era ke katundu ke kamwaka kugira gavumenti okutwala ekintu kyomuntu nga tamaze kusasulibwa singa ajja kuba yeetaaga ekifo ekyo for public use <laughs> onfuna bulungi nebuuza abatuddeyo ku mitetemenga mulimu gavumenti his excellent president mutegeka butegesi muhoozi kujja temunnatunula mu biso byebyo nti ddala ayinza okujja okwesimbawo mutu naamulaba mwensa bwe mba muwa grade is 000 mu understanding ye capacity okusobola okujja otula mu ggwanga uganda okulifuga talinaamu yadde akatondo k'obwongo akasobola okuyimirira okula eggwanga lino ntitunulidde muhoozi ng'otunulidde ebikolobero kitaayo byatuyisizzamu ne mu ggwanga uganda hmm. tukyabejjagana kintu kirala ate aleeta kintu kirala tukyali ku kino aleeta kiri tugenda kubeerawo tutya ngaomwana nga nekitaayi bayibuli bwetyo bwebisoma muhoozi talina njalo na kitaayi bwajjo tula mu ggwanga uganda muba temukyusizza bwe baba nga imotaito gye baagala okuzimba egenda kuyitaawo nga mugjawo kibi ate muzzaawo kibi hmm. ofuna bulungi nyo kaakati nakino etteeka lya nyingo kumi na ttaano ennyonyola gyo citizenship newa mu rules of procedure ki kye baali bategeeza ng'osinzidde ku tteeka eryafu lemwaka k9omwenda buganda yaziyiza negamba nti tujja kugaana buli omu n'obugagga bwasobola okutambula nabwo abaffe embuuza gavumenti kyagisiiye kutuuka wa ekigeteddwa okubaako kyerooza n'okubaako ebirowoozo ebifuluma ebyo nti yenna nakakasibwanga obutuuze bw'eggwanga uganda olinamu bwa mirundi ebiri nga wave ne bakuwa obutuuze eri obwe nti tujjanga kububala <laughs> ebibyo tujja bitwala ngaettaka n'ebisigalidde akatundu kenyingo yabiri mu omukaaga kakunyonyola kinga gwe gavumenti nga tonnavamu bintu ebyo ddayo wetegereze ku kyetuyita national objectives and directive principles of the state policy gavumenti awo wonna bagikugira byonna ebirimu nga bitegeeza development n'obwannanyini bw'omuntu principles ezo njagala badde mubetegereze bulungi ekiki kyebagoberera biki ebiteekeddwa kukolebwa gavumenti nga tenabakuwaba kutuuka ku elementi egamba nti omuntu ajja kuyimirawo ku lulwe asobole okulwanyisa abatudde mu gavumenti kubanga oli abuuza nti gavumenti kyeki enyinga ey'omusanvu egamba etya mu 10 points program redressing all the errors committed by the past regimes rugimuze zayita ebisobo bingi byebalongoosa ate mubyemukomezezaawo nga mwagala bitaninga agenesiti abantu bemukulembera ate nga enyinga eyo ebakugira tusobola okuyita mu nyingo yemu bannalooyo abategerekeka okuwabira central government ku nsonga eyo kubanga obuyinza bukwasibwa kibiina ne tuwabira pate mu pate eyo batubuulire bwe baali bakwasibwa obuyinza enyingeri yali etegeeza ki baddemu bagyennyonnyole kye baali bategeeza omuntu n'ebibye nga tukkirizibwa okuba ne dual citizenship nowe gavumenti webwebwa buyinza kutwala kintu kya muntu jaga nti compensation eyo kuyimirirawo gavumenti ngaeyagala ekintu kyomuntu oyo for public use enekolanga ebintu bimeka bibiri ekyokulabirako kyekiriwa bwemba neetaaga eddaka lya dokita aheebwa nga gavumenti etunuulidde nga waliwo awo okuyambibwa nga ejja kusinzirawo ekintu ekikyasana eggwanga lyonna hmm. olw'obulungi bw'omuntu gavumenti ejja kukwatanga ensimbi ensasulire mu kifo ekyo onfuna bulungi wabula singa kinaaba kyekitegeerekese nga kitunuuliddwamu okutunuulira nga oli teyalibadde tiyeetaaga wabula si sente nga yeetaaga just gavumenti ngaegamba etya nina akataka kawe nga gavumenti kasinzidde eri <clears throat> katugeze oliweewo obulenzi hmm. gavumenti nega nti ekitundu ekyo fenna fenna abantu abalimu gavumenti yagula ettaka lyayo mu buweekula tujja shifutinga abantu bantu bajje mu kibuga kyewobulenzi tubazze buweekula buli omu ne ekalagi zabadde nazo tuzimuwe n'amaka ago tugashifutinga nga bwe gabadde tugakuzimbira eri onfuna bulungi naye distance ogenda gitunira mu kifo kyewa obulenzi otuuka e kampala nga mailaga asatu otuuka kampala mm. ngaekujja bwobulenzi kutwala buwekula ngaogenda okitunira okuvayo e kampala paka buwekula mailo kikumi baga nti gavumenti neetekangamu omukembokembo obwokukyusa omuntu oyo nemugattirako olwa distance ne mm. valu yesente tebenga na buyinza bunyaga kintu kya muntu gwe mateeka ge tuteekawo nga bwe buyinza era obutuwa lwaki tulonda gavumenti ne zikyuka ne tuteekawo endala ate gavumenti ya museveni efuuse mu lyolyomi eri bannannyini naye ogenda okukyetegereza nga naffe kitutabula lwaki abagwira abagudde mu ggwanga lina batalina na siteeke ate mmwe mwagala okutweyambulira nga twabasenza omunalwanda yatuuka no mwaka olukumira mu ogumu ebbanga lyonna nkibategeeza nti buganda yabalera mu kusembayo ebitombi emusimuliza ku bannayuganda ne buganda biraga nti mukakasiza nti eggwanga uganda tulinako kyetulina mukattanire hmm. si lyammwe ebikolwa ebyo mugenda bikola mutya constitution mugisomako bitundu oba temugitegeera gavumenti enanyini abali bateeka okuba nga babimanyi naye babikola lwakigendererwa tubuuza kigendererwa ki muhozi project yereese zino zonna tamairo president museveni abadde mulungi mukuteekawo ensobi noteekawo kasamba ttuko oluvanyuma nasembayo nga ye kennyini ate ye problem solve ku kintu ekyaba taddewo asobole okufuna obwetwaze muye nga baga nti ddala yekisuufu eyatutaasizza yeyazimbya ensobi ate era yakoze akuleeta okutaasa okwo akwokyezza ate nakuwa eddagala webazaakoki tolina kyonamwebazaako kwebala ennyo nabwekityo bannayuganda ku kino naabo basinza ddala mu diaspora njagala okubategeeza ebigambo bino nti mbeere bagumu gavumenti terina buyinza bwonna most especially gavumenti yeggwanga uganda kubanga terina butuulo neweeri tesasulangawo naye ekyapangisa mubwakabaka bwe buganda eteekwa okubanga tenakusasula bifo ebyo <laughs> eteekwa kubisasula waweetudde ne bannauganda bemukitunuulira eggwanga uganda ngadde we liri tetulinaku wetwaseninga nga tuwadde ebifo bino kulwa gavumenti etugattira awamu eyo consensus teyaliiwo atya nabakubawo onfuna bulungi mm. kakati bwebukeera enkya nga gavumenti ate efulumi na bino tukyabanja ebyaffe nga buganda ne bannayuganda balina emisoso emira gye babanja ate kutegeeza lunye nti gwe bwonaofuluma eggwanga uganda nofuna obutuuze bweri ebyeno yo gavumenti ejja kubyeddiza mu kapasite ki yo excellence nange embuuza ekintu kyekimu omunalwanda yenna ali mu ggwanga uganda tumanye obuvo n'obuddo bwe mwajja mutya nga muli mu ggwanga lino bunakere nkya nga museveni amaze okukisa omukono naye afudde bukere nkya bategeeze temukyalina property kubanga mwali bagwira nga temugamba nti muli bannansangwa mwe mulabanga ebyokukola nga mubisaagiramu era mwetoola bwetoloozi akalyadda kadda dda bukeera enkyanga gwe kennyini eyakola ensobi eyo ate eri kubaana bo na migongo gyo nanti mwali munyaga byabalanga bali bweru hmm. naffe gavumenti esazeewo museveni tumanye bogagamu bemutadde mu nsi ezebweru nga china england ne germany n'abasigalidde obugaggo bwonna mwe bunava ku bukulembeze gavumenti ebo bowe ebweddize kubanga mwaginyaga kyokibuuzo nno kubanga buli kyabugagga kyemutaddewo hmm. gavumenti ekimanyi okusinza mu ggwanga uganda ne mu nsi eziri ebweru ekyo bakikole batya mwabizimbayo nga muli beeno nga mwafuuka ba yunivesity eri butuuze oba mugenda bufuna oluvannyuma lwokuva ku bukulembeze ng'ensi ebakaayidde mulyoke musabe citizenship eri lwaki muteekawo ebyekyana ekita ebitagasa olinaavayo nayimirira n'ayogera ebigambo ebyo mu butengerevu bwe ne muntegeera nolabanga ekyo kigwana most especially ettaka kigenderwa kikaki ekirimu ekyo popati zo zitwala kiki ekitatudde ku ttaka buli kimu kiri ku ttaka webale nnyo webale nnyo kale ako gavumenti efubeyo nnyo okutunula constitution demu egyetegereze bulungi n'abawa amagezi gavumenti bagezeeko gitunuuliza obwanga naye kino kyasukka ku bawiwa amagezi kubanga kitange naye mu baadvisa gyali ku oyo naye ateyeka ennyini baadvisa beerawo seremoniyo omutwe ogwo ne bukayungirize kirikiyaba hmm. nalwanda etuuleyo munda yeyagala otutumiza omusu bwetyo naye nsaba katonda nti enteekateeka zammwe azijje muyagamba alooni nti togezaako kutya bwe nabanga ku musa naawe alooni bwe ngenda okutambula naawe nange ntegeeza abaganda abali eyo ne bannayuganda bonna katonda bwatubedde mu ttamo z'abakulembeze abayise okuva edda ku mirembe emizungu aptu ku ono enkuuma gyeyakuuma bajjajjaffe yenkuuma yemu gyagenda okutambula naffe twongere bukkiriza n'okusaba naawetaaga ebikolwa tubiseewo mm. n'amaanyi katonda jjatambula naffe kituufu nnyo kwekyo sijja kwongerako kikwataganaku eh. dual citizenship mm. anlessing ensonga endala weeziri naye amakulu mukyo mm. nti tuleme kubeerayo tuwoggane bwogganyi gavumenti naye ewawaabirwa bannayuganda bannange gavumenti ekubwa mu mbuga olwaba bagituddemu inpersoni ekiwandiiko kiba kyetwaga wana amagezi ga gavumenti geyatuteekawo gaali gamu yenna anawabira gavumenti n'omukozi wa gavumenti ogenda wa atone geno gyosooka ngaensonga tenagenda mu kooti bwotuuka ne bakutuuza wali kati obadde ogamba kigwengasa kino mulaki tetukugjaamu lwaki ogobera ebintu bino ebintu byesonyiwe gwe gavumenti emanyi gye yajja yavaawa bakugjamu elementi y'obwaloya bakussa into person ku mukono gwa setaani bakugjako obutegeevu bwo kyovula nti buli agenze abadde agee gwe gavumenti yagize bwe tibamutuuza wali ezo zizo genda va mu kuwoggana abantu abatalina nsanga abo bayitirivu naye gavumenti esobola okuwawaabirwa ku lw'omutuuza omu oba abasatu naffe tusiwandika ekiwandiko ekiba gavumenti mu kooti olw'okuleeta ebiteekateeka ebiringa ebyo nga constitution weeri nambike kyekyo onalubira ku nsonga eyo enyini nyini mm. omanyi nti tulina abannayuganda bangi nnyo nnyo abali mu nsi zebulaaya eyo mm. naye gwe bwoba olina personal opinion mm. olowooza what may be the government's intention to do this ku bantu abo abali eyo eyagala bakomewo balwanire ebintu byabwe eyagala yakweddiza byabwe enoonya bobbi ebakomyewo kuki nga terina nteekateeka ebayimirizaawo nga si abatwala ekyo kyokubatwala kiveeko ebikolwa bya gavumenti nga yo bweri byebifosinze abantu bavaamu nebireeta drain brain gye tulina olwaleero hmm. bo tebakimanyi nti bweoba omunalwanda yekka emirimu gavumenti okugyetolooza kinyiiza omuganda kinyiiza dokita hebo omunyu kinyiiza abatoolo kinyiiza abanozana abaffe okubanga gavumenti unyigiriziddwa ebirime ne bittibwa n'ebiringa ebyo omuntu wawansi mwalina okujja ensimbi ze ne mutuleka nga tuli wansi ku zero levo ovayo bulukate tuleetera muhozi mbu yabajja kijambiyo owokubiri apaana bannayuganda kino kyabwe gavumenti yo kennyini ebikolwa byabyo ebifosinze abaana okufuluma ebweru yoka nyini ya ino kweri ya addressing ne teka uli vibration ya mpia mm. abafu mm. tugenda mm. kwetu mlamu tutia negubo ganti chigende ruwachi government nina manyabi sobi vibiyayo ababi kula bantu bwali wuli dekugu bakewe lanti mularu neda hii babi kula babi manyi na bwesto kucho si chigende ruwachi ruwachi ateba furuma ere ya galachi ebikolo vya government bili intentional abali ebweru kafuuse akayinja mu ngatto naye gwe weebuuze dwaki ati bwe tutuuka kulonda baweebwa omukisa nga bali eri balonde gwe boogenda okugjako ebyabwe amakulu nti bababalira eno kintu ekinange kyantiisiza ah, ah. nnyo nnyo nnyo nnyo niye oba ogenda newebuuzaako nobuuziwa hmm. oba oba oba who tables that motion oba soka kwerowoozaako mubwegwe nalowooza nti no before i table this motion to the parliament biki ebigenda okuviiramukko ate bo benyini balina ebyobugagga ebweru bweggwanga endowooza erimu abo batukulembera okulowooza kwabwe kuli ebitundu kimu ku buli kikumi mu ndowooza <laughs> okusobola okuyimirizawo eggwanga uganda naye ate nga mu kyo ebikyendamu omwenda biri intentional biri intentional nabwe kitekw ebyo wano museveni gwe tulina okweyambulira ne baganda be mukiriki yonna gye balimu obubategeeza nti eggwanga terifugwa bweryityo bakyali bato nnyo era mukyali bato nnyo kale katubasaase tulabe gye binaggwera mukona tukyali ku nsonga y'emu ku eyo abali ebulaaya nabaana hmm. abafuluma eggwanga hmm. kakati bataddewo etteeka nga tonalinnya nnyonyi mala sasa mitwalo egi esatu hmm. oba obanguyitembya tulemu abaana abato tekitegeeza nti okuba omulangi oteekwa kuba nga omanyi naye ate kyakkalwe mu bwakabaka bwe buganda okuba nti mutegeera ate mmwe abasembyeyo mu bubisi mulamye okukkiriza okutegeera akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya kyekiri kubalangira mbaagala wano si mukwekaza kwebbali ate bannange mututegerezeyo mutani wa haaji aa ah, ah. muve mu kwerogozereza eyo nabaga nimba mumpise mu kiko lwa mmengo obanga mwekunganyiza mu kigango kyammwe njja kubajjamu okubeera abato bakirize bagane bwe mba temumanyi bye mubanja mu bwakabaka bwe buganda jakana nadduli kitanga mpadde ebintu biyitirivu jjajjanga abadde mulamuzi mu bwakabaka bwe buganda bakitaffe oba bajjajjaffe abayise bonna badde baweza mu layini ya bwakabaka bwe buganda tugituttemu emyaka egigenda okukwera olulaana nga weetuli tuweereza mu buweereza bwaffe gyemyaka gye twakamala olunaana abiri mugumu mbwakabakaokuva mu lukumi bibiri ewaffe tegwayo mpewo teri kwerogoza naye ate ntegeera ye yensibo bajjajjaffe tutambudde naye ya disenation yaffe okujja gye muli nammwe mutegeere bino bwe muba temumanyi nga kwe munaasinzira okuba nti mulamula buganda ekyo kimugenda jinyika mu nyanga bye mweteekateekamu ebyekyana ekito tomanyi ate wefudde ategeera obuzimu bwe nakyetize mubwegendereze nammwe abakyalira amasabo nga mugendayo buli kadde ntibukyalire amasabo mugakyalire nga byemukyala mubimanyi kale abalangira mwerogoza nze jjajjange yaŋambye bwati ate yandoosezza ebyo muli ku buzimu obwali obupakasi ku bajjajja mugende mutegere olubereberye ekibalutegeezaki sirwa bulemu kugwirako naye ate balukusomesa olutegeera ojja tegeera nti aa bwolaba ki musambwa nti ye lubowa ani bonna bagabana obuyinza bwabwe gwova mwani nti ndi mulangira wa mutindo gwakuna oli muzzukulu ki nti bwe nti mujja bitegeera olusaba basaliddewo katonda bakuume bajja bitegeera lwampaka kale n'olwensonga eyo eyo ye opinion and the personal analysis ey'omukulu honorable jakana ebyo twogeddeko naye nga nange nsaba ebintu ebikutte ku mwanyi nadde agricultural activities ekituufu mukulembeze weggwanga yalwadde abyongera bwongeza esente mu kifo kyokubitatana nga bwe biri nadde ekyamana banking eyo topic ngaomukulu abategeeza tugenda gyogerako nga time etuuse i think thats by next week if god wishes n'ekyokubiri nga kino ekya land bill buli muntu anoonya ttaka muntu anoonya ttaka nate gavumenti bweba akakuyisawo diiru zaabyo mu ngeri eyo mm-hmm, nange ekyo nkivumirira sintu si kirungi abantu babonaabona babonaabona nnyo babalekera ebyabwe naddala obwakabaka bwa buganda bubaddewo ebbanga lyonna okutuyimiriza n'olwensonga eyo atukuume atakumira mpeera mbagaliza okubeera obulungi musigale ku mpeo the flash channel awamu n'omukulu honarebo ate mwebale kumwagala nga bwenabagamba nti no advice and comments zonna zisindike ku ssimu ye ebibuzo byotategedde ssimu ye mutera okugira ba wansi amubimusindikire ajja kugira nga baddamu okumata kumi na mpeera mubeere bulungi mwerabe